молекулалардын орточо кинетикалык энергиясынын температурадан көз карандылыгын байкайлы окшош эки идиш алалы бир идишти суутек экинчисин көмүр кычкыл газы менен толтурабыз эки идиш бирдей заттын саны менен толтурулган молекулалык кинетикалык теориясынын теңдемесине ылайык газдын басымы молекуланын которулуу кыймылынын орточо кинетикалык энергиясына пропорциялаш эгерде идиштерге барометр бириктирсек басымдын өзгөрүүсүн көрөбүз ошондой эле орточо кинетикалык энергиясынын өзгөрүүсүн дагы аныктайбыз идиштерде термометр турат албетте температураны аныктайбыз газдардын баштапкы температурасы бирдей жана минус жыйырма үч градус цельсийге барабар идиштерди газ плитасына коебуз жана жыйырма жети градуска чейин ысытабыз бул учурда молекулалардын ылдамдыгы көбөйөт аны менен бирге идиштеги басым дагы көбөйөт идиштердеги басымдын өзгөрүүсү бирдей мындай жыйынтыкка келебиз газдардын массасы ар башка болсо дагы орточо кинетикалык энергиялары бирдей өзгөрдү